intwari zadutabaye dutabaganye intwari zacu ni intwari si ibigwari ndetse indangagaciro idukinze ariyo ubutwari ijambo rito ariko ritari gito isano iduhuza abasigasiye ubudasandaza niyo itugejeje ahateye ishema ndetse aho yadukuyeho ntahaga dore ubwo agaciro kacu tubatwurije ibiciro kuko intwari zacu zakaguze agaciro ni intwari erega ndetse yewe ni intwarane barwanira u rwanda rwa gihanga bitanga batizigamye amaraso yawe ntibatinya kuyamena ukizima shenge kuri bo nuko bayameneraga urwababyaye akarusho ndetse bikaba ku bw'ahazaza ha bene mugabo umwe kuvuga inyungu zabo bwite batera umugongo amaso yabo bayahanga inyungu rusange kuba intwari babigira ishema barabyambara birakunda birababera shenge intwaro yabo bayigira ubwitange barahatana yewe karahava batera ubudasubira inyuma basingira abanzi badasigana basangira ubusa ntibitana ibisambo batera intambwe imwe badasobanya umutima umwe n'intego imwe barakunda bimpanga ku rugamba abanzi ngo babibone ibikuba birabakuka bayoberwa ibibaye bakwira imishwaro babura epfo babura ruguru babura aho bapfunda imitwe nuko abacu bazira umugayo babegera nta misusu barabahabya basuna bugwari bahinda imishyitsi badandabirana kera kabaye insinzi y'insendereza bigwirwa gasabo impundu zivuga urwunge intwari zacu dukunda wenda simbazi mwese ngo ndabarondora amazina icyo nzi ni uko nta zina ribakwiriye risumbya intwari wenda twasaza tukabibagirwa nyamara amaraso yanyu ayo mwamenye ku butaka bw'ibere ryabonkeje ndabaraye ntazigera asibangana ndetse mumfashe mwese abanyumva birakwiye ko dusigasira uyu murage uyu nyine w'ubutwari twasigiwe na ba sokuruza bacu ndetse cyane cyane muri ba batware bacu ari b'abana tutibagiwe n'urubyiruko muri rusange bo mbaraga z'ejo mba ntacyo twakwirata kirenze agaciro kacu dore burya ngo wanga kuyamenera igihugu ukayamenera imbwa byo ngayo twoye kwifata ahubwo tubifatire runini agaciro kacu tugakomereho ko tutazahabwa tutakihaye maze shenge yo kuba ibya kera dore kurya ni kare n'iki cyorezo kovide cumi n'icyenda cyadushegesha tugashesha urumeza nyamara amahirwe yaradusekeye kuko inzira baduciriye itarasibama cyo nimuzane amasuka tuyiharure bundi bushya maze ubutwari bwacu nk'abanyarwanda buhere ko butubera agaciro kadacagase